hai hai Hai guys Apa kabar? Apa kabar teman-teman? Aduh Kali ini gue mau bikin uh, Ini loh Biasanya kan kita Kalau mau transisi itu Transisi blind Intinya sih transisi blind ini, ini seperti ini nih Nah sekali lagi ya tapi kita mau adanya di animasi nih jadi antara satu satu gambar ini pindah lagi gambar yang lain seperti ini artinya gue bikin ini backgroundnya ini adalah black and white nah gue hide dulu deh nih. hide untuk tampil ini nah ini backgroundnya uh, apa namanya hitam putih ya hitam putih dan gue pengen ada uh, uh, seperti transisi sama dia posisinya ada di animasi gitu loh nah, seperti ini show all mungkin gue hilangin dulu nah, oke okay. ya, kita coba klik aja ini nah seperti itu nah, jadi gue mau share bagaimana sih bikin uh, apa transisi blind seperti blind gitu cuma adanya di animasi gitu. seperti ini ini uh, ini. ini lagi ya seperti itu oke langsung aja kita buka uh, apa namanya halaman baru ya lembar kerja baru nah kita desain ini gue masih pakai ukurannya ya untuk Facebook, untuk Instagram gitu kan. E, apa namanya ya nggak tahu kemungkinan sih kalau teman-teman mau presentasi di kantor atau mau ke klien ya kan tergantung kebutuhan ya saat ini e, eh, gue bi eh, gue bikinnya untuk di Facebook e, dan Instagram oke tinggal kita klik desain kita pilih selesai, size terus custom slide size nah ini karena gue masih in jangan lupa gak usah khawatir teman-teman nanti gue gua taruh di deskripsi untuk uh, kalau yang teman-teman begitu apa ininya nih ukuran ininya udah dalam uh, ya kalau dalam inci 6.25 ini sama dengan 600 kali 600 pixel ya teman-teman ya. Right. 6 titik 25 Ctrl C aja Ctrl V oke klik maximize nah udah jadi teman-teman siapin uh, gambar mana yang mau akan kita hmm, uji coba gue udah punya gambar udah, gue udah download gambarnya di pixabay.com tinggal pilih-pilih aja banyak sih ada di Unplus juga gue udah download download ini stasiun oke nah uh, kita mau bikin efeknya seperti ini tadi yang pertama video ini sebenarnya gampang banget gitu loh tinggal kita uh, crop aja nah kita kecil nih teman-teman nah perkecil tarik ini ke atas tinggal kita mau mau berapa banyak ini eh, potongan-potongan ininya nih di dalam satu gambar ini ya oke tinggal ya kita udah, udah, udah sesuai keinginan kita kita klik lagi cropnya nah ini tinggal kita copy atau teman-teman bisa tekan shift control tarik aja ke bawah nah iya biar banyak aja dulu apa-apa nanti tinggal kita beresin satu-satu iya jangan takut untuk nyoba ya ada noda nggak belajar pokoknya kan udah kurang ajar nah ini misalnya nah ini oh ini nggak pas nih ya udah nggak usah khawatir ini kita crop lagi nah ukurannya kita gedein nah kita gedein sesuai dengan size nya ya oke nah sekarang kita klik gambar kedua kita klik crop ya kita kecil aja dulu biar gampang kita lihatnya nah ini kan gambar aslinya nih teman-teman nih ini yang ini kan gambar aslinya sedangkan ini gambar yang pertama yang atas kan ya ininya aja digeser nah geser sip klik crop ya kan gambarnya nyambung klik lagi yang lain klik lagi crop ini ya. Kan? geser klik crop lagi klik yang buntutnya klik crop ya terus aja teman-teman nah, kalau misalnya nggak mau gerak-gerak gitu kan eh, gambar kita ke kiri ke kanan ya tinggal apa namanya pas kita klik gambar ini geser transit shift klik nah, dia nggak bakal ke kiri ke kanan walaupun ini ke kiri ke kanan juga nggak bakal nggak bakal bahasanya ya. oke nah kita terusin nah, shift shift right crop ya kita geser lagi tempat terakhir oke okay. crop nah, jadi teman-teman ya gambarnya utuh nih nah kalau kita lihat kita lihat coba kita klik select kita lihat selection kan nah, gambar kita jadi banyak oke okay. nah sekarang kita mau bikin uh, seperti transisi blind tadi nih transisi blind yang kayak gini nah transisi blind yang ini apa kita adanya di animasi oke kita blok kita pilih animasi kita pilih fly in Oke, nah, oke nah kita tergantung selera kalau karena kita ambil potongannya dari kiri, e, melebar gitu ya nanti kita kemungkinan cuma ada dua gerakin e, trans, apa namanya transisinya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri Nah, sekarang ini kan bergeraknya sama nih. Waktu yang sama. Nah, sekarang kita pisahin. Klik animation pane. Ya, ini kita ubah aja ini. With previous. Nah, nanti teman-teman durasi ini tinggal dirubah gampang. Nah, kita klik di sini. Nah, sekarang kita supaya dia nggak bersamaan. Nah, ini aja kita geser. Bisa sedikit. Kita random aja lah ya. tergantung selera maunya bagaimana nah, ini agak telat nah ini agak jauh tes yuk nah sekarang kalau misalnya teman-teman ngerasa ini apa namanya durasinya itu terlalu lambat ya, gak usah satu-satu ini klik sini tekan shift nama panah ke bawah ya udah semuanya tinggal kita pilih durasinya misalnya mau 0,25 enter tidak berubah nah tinggal kan teman-teman setting bagaimana maunya nah sekarang uh, eh, gue mau backgroundnya itu dong kayak lo tadi itu yang gambarnya hitam ya oke kita hide dulu ya kan uh, kita eh sorry kita insert insert tadi ini insert nah kita rubah aja teman-teman jadi kita rubah uh, di color kita mau yang mana nih ceritanya ini kita putih seperti ini ya udah oke okay. nah, kita soal gambarnya gambar ini ada di depan kita klik kita pilih range to back oke okay. kita play kalau kita mau ke kanan dari kiri ke kanan sama caranya sama tinggal teman-teman nah ini kita copy copy kita paste di sini karena ini dari kiri ke kanan itu aja kita blok kita blok kita lihat animasinya ini dari kiri ke kanan ya efek optionnya kita rubah dari kanan ke kiri nah, kita coba ya terus sekarang kita mau kombinasi nih kita paste lagi aja setelah tadi ini kita copy atau kita ulang aja kita klik kanan kita copy kita paste di sini paste sekarang gue mau kombinasi nah, kiri kanan di waktunya yang sama ya udah pilih misalnya ini kita pilih nah, ini dari kiri semua ya dari kiri semua yang ini kita pilih dari kanan dari kanan terus kita random aja klikkan lagi oke sama yang ini misalnya kiri kanan play nah, gitu loh jadi uh, di video kali ini gue cuma buat uh, apa namanya efek transisi dari Eh, apa namanya blind ini cuma adanya di animasi nanti eh, gua akan gabungin tuh semua yang kita eh, yang yang gue bikin yang kali ini misalnya nih animasi sini nanti jadi satu satu sesuatu yang utuh gitu dan dan teman-teman bisa berekspresi atau, atau berkarya atau apapun bahasanya untuk uh, sesuatu yang baru lagi kalau video ini bermanfaat, silahkan teman-teman share khalayak ramai. Kalau ada komen atau ide atau mau tanya-tanya silakan uh, ketik di komen. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel Editor Tarkam ini. Yang terpastinya jangan lupa teman-teman klik eh, logo bell atau lonceng agar teman-teman menjadi orang yang pertama dapat notifikasi dari editor rekam untuk video yang terbarunya. Oke, terima kasih. See you and bye-bye.